ውድ የቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ባበደ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ የምናየው እንዴት ነው ዩቱብ ላይ ቪዲዮ የምንለቅ የሚለውን ነው። ቻናላችንን subscribe በማድረግ ይህን ቪዲዮ መጀመር ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። ችጋ ፕሮፋይላችን ላይ ና YouTube Studio የምትላለች እሷን አንዴ እንነካታለን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር create የምትል ትታያቸዋለች። እሷን አንዴ click እናደረግትና upload የሚል ቪዲዮ upload video የሚል አለ። እሷን አንዴ click እናደረጋለን። እዚች ጋ እንደዚህ አይነት ይመጣልናል። ከፋይላችን ላይ drag አርግተን መውሰድ እንችላለን። አሁን እችን ይህን መዝሙር ከፈለግን drag አርግተን እንወስድና እዚህ ጋር እንለቀዋለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር የቪዲዮን ስም ነው የምንጽፉት። ለምሳሌ አሁን እኔ መዝሙር ብዬ ይጽፍበታለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር description ላይ ማስቀመጥ የምትፈልጉትን ነገር ታስገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ለቪዲዮ የምትፈልጉትን profile ለቪዲዮ የምትፈልጉትን profile እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እኔ ያዘጋጀው ስለሌለ ችግር የለው እናንተ አስገቡ ከዛ በኋላ ወደታች እናደርግና እዚህ ጋር አንድ ችግር አድርገን morning መዝሙር እንላታለን። ወይ የፈለጋችሁትን እናንተ እዚህ ጋር ፕላሊስት ላይ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ done እንለዋለን። ከዛ ወደ ታች እንመጣለን። እዚህ ጋ ምንድን ነው የሚለው ልጆች እንዳያዩት ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም የሚለውን ነው። ግን እንዲታይላችሁ ከፈለጋችሁ no የሚለውን ነው ማድረግ ያለባችሁ። ከዛ እዚህ ጋ age restriction የምትላለች እሷን click እናደርጋትና እዛ no yes የሚለውን እንሞላለን። ከዛ በኋላ ሻው ሞር የሚለውን እንነካና ወደታችን እናደርገዋለን። እዚህ ጋር tag ኦችን መጻፍ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን tag ታጎችን መጻፍ ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ እንዲታይላችሁ የፈለጋችሁትን ታግ መጻፍ ነው። ለምሳሌ አሁን አቤላ እያደረግን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። አድርገን መጻፍ እንችላለን። ከዛ በኋላ ወደ ታች እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ስንመጣ Standard YouTube License የሚላለ እሱን አንዴ click እናደርግና Creative Commons የሚለውን እንሞላና ወደ ታች እንመጣለን። ከዛ እዚች ጋር ሙዚቃ ምናምን የሚለው አሉ መሙላት ነው። የምንለቀቃችሁትን ፊልም ሊሆን ይችላል፣ አኒሜሽን ሊሆን ይችላል፣ ትምህርታዊ ከሆነ ኮሜዲ ከሆነ የፈለጋችሁትን መልቀቅ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አለው ኦል ኮመንት ሲላል ሁሉንም comment መቀበል ፈልጋለሁ የሚለውን ነው እንሞላና ከዛ next የሚለውን እንጫናለን። ከዛ እዚች ጋር እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ እዚች ጋር አድሰቤት እንላለ እሱን እንሞላለን። ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር አለ ቪዲዮ ሲያበቃ የእናንተ ፕሮፋይል እንዲታይ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር እናንተ መሙላት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንዲህ ነው። ከዛ ትሞላላችሁ። ከዛ ከሞላችሁ በኋላ done ትሉታላችሁ። go. next የሚለውን እንጫናለን። ከዛ በኋላ public የሚለውን ከተጫንን በኋላ publish የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ተለቋል ማለት ነው። ላሳያችሁ። ይኸው ቪዲዮ ተለቋል ማለት ነው። የፈለጋችሁትን እናንተ ማስገባት ትችላላችሁ። ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።